<laughs> 什么？ you. 再见，我的爱。 <laughs> <laughs> 嗯？咦？嗯？ Mm-hmm. 嗯，好啦，开始啦！皮卡丘，嗯，皮卡丘，咦？ Uh-huh. 뭐지? 응? 예? 어? 응? 有人。